get close, I hope you don't mind Ain't no stopping now, girl, it's go time como en las rutas de la calle. Para guardarle mis archivos todos tus detalles. Eres mesiano, si no te tengo me siento sin aire. Baile, dale. Sígame, baby, no pare. Como los emojis, yo he sentido mil emociones. Baby, pa' amarte no se requiere 12 corazones. Eres mesiano, si no te tengo me siento sin aire. Baile, dale. Sígame, baby, no pare. can't help it.